तो सो हेलो गाइस तो so hello guys welcome back to my YouTube channel all style gamer हाँ गाइस स्वागत है एक और मेरे नए वीडियो के अंदर जो कि नए अंदाज में नया गेम प्ले और कुछ नया इंटरेस्टिंग लेके आ चुका हूँ तुम्हारा भाई ऑल स्टाइल गेमर जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट है तो भाई लोग आ चुका हूँ मैं वापस पुराना आई डी भी गया सब कुछ गया अभी कुछ अपने को नए अंदाज में बनाने का है हाँ तो अपना वॉइस तो उतिया भाई है सबको पता है तो कोई बात नहीं अपना नया अंदाज में नया गेम प्ले के साथ खेलते हैं थोड़ा बहुत मज़ा भी लेते हैं और देते भी है सबको तो भाई स्टार्टिंग में ही हमारे हाथ में आ गया भाई ए डब्ल्यू एम और एम टेन वन क्या नाम है भाई नाम भी भूल जाता हूँ साला जुतिया बा अभी चलते हैं अपने गेम की तरफ ध्यान देते हैं भाई क्या ही भाई ओ भाई मजाक यार पहले मैं तो यार बहुत मजाक सीरियसली नहीं लिया अपने को बात करने में इतना बिजी हो गया कि बंदे के ऊपर अपने ने ध्यान ही नहीं दिया अब देखो हम क्या करते हैं बदला बदला बदला अब हम लेंगे उसके साथ बदला भाई लोग ऐसा बदला लेंगे कि साले की फाड़ देंगे भाई अभी हम चलाने वाले ए डब्ल्यू एम या शॉट गन भाई ये भाई क्या ही डेमेज दे रहा है भाई बंदा भाई भाई भाई भाई भाई अब तो भाई मैं तेरे को मार डालूंगा पूरा ख़त्म कर डालूंगा भाई मजाक मजाक कर रहा था यार मजाक कर रहा था सॉरी मेरे भाई में मजाक कर रहा था तू सीरियसली ले लिया कोई बात नहीं अब हम चलाएंगे अपना ब्रह्मास्त्र जो कि हमारा यू और शॉर्ट गन नहीं M ten M one eighty नाम भूल गया शॉर्ट गन जो कि हम चलाने वाले हैं अब अब हम करेंगे तेरा सत्यानाश अब हम चलाएंगे अपना ब्रह्मास्त्र और पहले ही शानदार हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद वो पड़ेगा तेरे को महंगा भाई पहले ही गेम भाई क्या ही यार सेटअप अब वापस हमने हमारे पास वही आ चुका है अपना ब्रह्मास्त्र जो कि भाई ओ भाई ऐसा अपना ब्रह्मास्त्र का क्या ही यार बोलो सुपर डुपर हिट अपना ब्रह्मास्त्र चलता है जो कि अपना यू है तो अभी अपने पास कौन सा गन आने वाला है अपने को पता तो नहीं तो तब तक के लिए इमोट थोड़ा बहुत मार देते हैं यार पहले ही माफ़ी मांग लेते हैं भाई के साथ भाई भाई क्योंकि हमारा पुराना आईडी पूरा जा चुका है तो अब हम कुछ नहीं करेंगे खाली बस खेलेंगे ही भाई मारने की कोशिश करते हैं नहीं लग रहा है भाई एस e से भाई लग जाए यार वन शॉट लग जाए क्यों मजाक कर रहा है भाई भाई मजाक क्यों कर रहे हैं हमसे ना हो पाएगा नहीं भाई हमसे ज़रूर होगा एक ना एक दिन ज़रूर होगा हमसे ज़रूर होगा हम मजाक नहीं करते यार हम एक ना एक दिन वन शॉट मार के ही दिखाएंगे हम बहुत ज़्यादा प्रो बन जाएंगे इतना प्रो बन जाएंगे कि अज्जू भाई बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा है इसने वन शॉट दे दिया यार सॉरी कोई बात नहीं अब क्या करे जो कि हम अपना सब कुछ दाव पे लगा चुके हैं और सब कुछ खा चुके हैं खा नहीं चुके दाव लगा चुके अब हमारे पास जो भी गन आएगा अब वन शॉट मारना ट्राई करेंगे एक बार लग जा भाई लग जा वन शॉट ला एक बार हम वन शॉट बस मार दे उसके बाद अपने को कुछ नहीं है खाली अपने को बस one tap one tap one tap मारने का नहीं लग रहा है भाई विक्रोजा से मारते हैं क्या होता है जूम करके नहीं मोमेंट नहीं आ रहा यार निकल जा जूम कर ओ भाई बेहतरीन क्या ही मैंने शॉट दिया पूरा भाई बंदा पूरा अंदर से हिल गया होगा कि भाई क्या ही बंदा मेरे सामने आ चुका है भाई तेरे सामने एस जी गेमर जो कि बहुत बड़ा कुतिया है तेरे को बताने वाला हूँ अपने पास अब अपना दूसरा ब्रह्मास्त्र क्योंकि इतना तो एम पी चलाता नहीं हूँ फिर भी अपना पास एम पी है जो अपन चलाने वाला है अब तू आ जा भाई यही देखते हैं तू खेल पाता है कि नहीं खेल पाता है आ जा भाई आ जा भाई लग जा हेड शॉट नहीं लग रहा है यार लग जा लग जा नहीं लग रहा है यार ये आज क्या हुआ अपने शॉट गन को क्या हो गया भाई अपने शॉर्ट गन को आज क्या हो गया पूरा नर्वस हो गया यार एक वन टैप नहीं लग रहा है कोई बात नहीं अपने भाई लैग हो गया भाई भाई भाई भाई लैग हो गया भाई भाई मोबाइल पूरा लैग हो गया यार मज़ा नहीं आया अब देखो अपना गुस्सा कैसे आएगा सही यार मारते वन शॉट मारने की ओ भाई लाल भाई वन शॉट पड़ा मगर क्या ही यार मज़ा नहीं आया यार गेरेना ने क्या ही यार चुतियापा बना रखा है अपना क्या ही अपना चुतियापा बना रखा है यार साला साला कुतरिया कमीना यार इस बार तो उसकी टट्टी निकाल देंगे सारा फाड़ देंगे साला एक बार इससे निकलने दे मेरे को उसको हम चड्डी उसकी पहना देंगे अरे भाई क्या बात है डायरेक्ट ही बंदा डर के मर गया यार गेम छोड़ के ही भाग गया साला तो भाई लोग कैसा लगा मेरा गेम प्ले तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत